Blue Lock se refleja en Rocket League. Estos dos mundos diferentes comparten un mismo objetivo, la búsqueda del mejor. En Blue Lock se encuentra la dedicación y el esfuerzo de los delanteros para ser el mejor de Japón. En Rocket League se vive la adrenalina y la emoción de jugar contra otros, Binan, finitos fútbol. Blue Lock busca encontrar a los mejores delanteros de Japón. Es un programa de entrenamiento que requiere de mucha dedicación y esfuerzo. Por otro lado, Rocket League es un juego de coches que busca hacernos divertir y medirnos contra otros delanteros para superarlos y escalar en el ranking. En este punto es donde la fusión de ambos se presenta. Vemos a un grupo de delanteros de Blue Lock y un equipo de jugadores de Rocket League reunidos en un estadio para competir en un partido emocionante. En Blue Lock los delanteros están intentando marcar goles con sus habilidades y destreza, mientras que los delanteros de Rocket League utilizan sus coches para defender y marcar goles. Por eso es que